Merhaba JT Squad, kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugün Aykut Elmas değil, oh. bugün Berkcan Güven. Berkcan, Berkcan. Berkcan diyor ya. <laughs> Berkcan. Berkcan. Berkcan Güven. E, biz daha önce Aykut Elmas'ı izledik ve ee, şimdi yani karşılaşmak, karşılaş Yarışma işte. istiyoruz. Kıyaslamak istiyoruz, evet. Kıyaslamak istiyoruz. Yani kim daha iyi <laughs> Berkcan, kim daha komik Berkcan ya da Aykut Elmas. Ben Aykut Elmas çok seviyorum. O yüzden arkadaşlar lütfen abone ol, videoyu paylaş, bizi Instagram'da takip et. Ee, yorumda bir şey yazabilirsiniz. Bir dahaki sefere e, videoya girelim. <laughs> Hocam o A mı? Hocam o çok net gözükmüyor. B bu, B o. Işığı niye kapamadın? manyak mısın? Ne yapıyorsun? En sevdiğin torunun kim? Şeyde Allah düşmanı, al al. En sevdiğim Berkcan. <laughs> getir oğlum. Ne demek su getir? Anne benim sınavıma 280 gün kaldı. Üstüme geliyorsunuz. Bak bir şey demiyorum. Al baskı çok. <laughs> <laughs> Honestly, I, I thought I was about to do Frozen. <laughs> British accent be like, what the fuck am I doing here? Turkish accent be like, what the fuck am I doing, get out <laughs> spot on! Spot on, man! That's spot on, man. Tell me, what can I do? İnternet paketim bitmişti. Ne yapacağımı bilmiyordum. Modeme sarıldım. Berkcan bırak oğlum onu. Yarın cumartesi. <laughs> okay. Isn't that finished? Like, I, just, I was all like moody or something. He was like bored or something. <laughs> like there's nothing to do. Yani. Berkcan bırak oğlum onu. Yarın cumartesi öğlene kadar uyurum. Ha <laughs> ha You get that. <laughs> No, no, no. Tomorrow is Saturday. Uh-huh. I'm going to sleep tonight. Uh-huh. And then when you wake up, you see at the time so, say, 7 Ah, <laughs> <laughs> Yeah, it happens to me. What's that? What's <laughs> that? You know, like when there's when there's like lots of wind, oh, yeah. you understand, and don't and don't oh. oh that's true, that's true, that's true, that's true. Why can't you just start the <laughs> fire? <laughs> okay, so like you know when you help an elderly person like yeah. run errands oh, and stuff, and, and you want to money. return the change. Okay, okay, I said no, don't worry, keep it. Ah. Oh <laughs> man, man. I'm coming home. Oh. Ah, you know that. Whoa. Kafanızı kimseye! Wow, mom was on board that video. Football. bal. No, I think you want to football. Beşer çizimde ilk adımımız bu, ikinci adımımız bu, üçüncü adımımız bu. Hadi yapıyoruz. <laughs> that's true. That's true. Like when you're watching the tutorial online and stuff, yeah, they, they, they show you the first step, second step, and all of a sudden, boom, boom, boom master. Uh, yeah. yeah, yeah, yeah, yeah. What the F is this? Anne Is that's grandmother is mom? I guess. Grandmother. Grandmother. Baran abişim sünnet olmaya hazır mısın? <laughs> oh, circumcision right? That is this mother. Are you ready for circumcision? Baran abişim sünnet olmaya hazır mısın? The guy was moved. böyle telefonumdan çılgınlar gibi internete girdim. Daha sonra bir şeyi fark ettim. Wi-Fi'ye bağlanmamışım. okay, like I don't, have, I don't, I didn't get It happens to me when you have when you have mobile data, right? Mm -hmm. You know you're going out, then you switch off your Wi-Fi and stuff, and then you come <laughs> and then you just start browsing, browsing and stuff, then you check it. Oh, I reconnected Wi-Fi. <laughs> <laughs> Hayır Berkcan şişkoyum. İncecik benim var. Hayır şişkoyum. İçer sıfat ettirmiyor yeter be şişkosun. Maraş <laughs> Like okay, the very girlfriend tells, tells the boyfriend that I'm uh, uh, fat. The boyfriend that no, fat. They say I'm fat. Hey, they are fat. Ben fat. Çer sıfat ettirmiyor yeter be şişkosun. Maraş şapkacısı. Baba. <laughs> Like all those uh, Turkish ice creams. Ice cream. <laughs> şapka. Hoppa. Çok kusurlu. Berkcan tuvalet içini kapatma Nokia. Nokia. <laughs> Interview with Baran Güven. Hello Baran, what do you think about wine? I am six years old. oh, <laughs> oh my, oh my days. <laughs> And what do you think about wine? I am six years old. <laughs> I think I think that was like the, the only thing you learned in school. What <laughs> like thing you remember as well. Bana room, örümcek one. oh, that's that's that's bad. That's bad. Kia mom told the kid that there's a spider <laughs> Yeah. Yeah. yeter ya. Herkesin bir sabrı var. Delikanlı abilerle suçu bana temizlettiriyor. Bence aradan gitme vaktin geldi. Abi valla abi bırak. Estağfurullah. Estağfurullah. Hadi aslan. Nasıl içeriden? Nasıl içeriden? Oo. Abi kanka Berkcan'ın parfümü. Oh my god. Oh my, oh I trust. I don't even use it this way, man. <laughs> exactly. They ah. see me rolling, they hate it. 아직 왜 다니까 아직 야 돼. 칙칙칙칙칙칙칙칙칙. 아. Out of the house. Indian films be like. Indian films be like. Son <laughs> of a bitch. You are the <laughs> wait, wait, wait. Sorry, I'm sorry. Like it didn't hit his chest. <laughs> <laughs> wait, you know, you know, this was um, an Indian f- film song. His chest and falling to his eye. Son Yeah. Kemal değil. Buyurun. Oba! Baran suratını boyayayım mı? Tamam. Ne yapayım? Hadi. Sonra götür. Sen olmuş mu? Bak bakayım bana. Bak. Dışarı çıkabilir miyim? Annene sor. Anne dışarı çıkabilir miyim? Babanın sor. Hadi bir göz alt. Anne dışarı çıkabilir miyim? Babanın sor. Sınav. Bu ışık niye açık? Kapatsana oğlum. Bu niye açık? Sınıfımızın en yakışıklı çocukları. Ben. Guys. Yine ben. Çok I love this guy's vibe. Daha da ben. bir kere. this is JT. This is JT. You was never in my message. Hold up. öyle Bir hafta sonra. Arkadaşlar bu aralar vizeler nedeniyle aynı çekemiyorum. Ama Instagram ve Twitter'dan takip edebilirsiniz. Orada daha çok aktif aktif. Hocam <laughs> ayıp yani. Utan kendini, utan aile yaşıyor bu evde. Sana da yazıklar olsun adam burnunu yazdı sesini çek. <laughs> O a ver, atención, a ver. İlk yorum, first comment. İlk yorum, first comment. Okay, people şey, are just saying ilk yorum. Ya what? <laughs> DC, ATV'de izledim. Ya baba kafanı sokmayacaktın ya. <laughs> Ben sen Ersin Ekmekadoğlu. Ersin. Ersin Ekmekaloğlu. Ekmekaloğlu. Okay. I like Ben sen Good. Ersin oğlum. <laughs> that's an example. Yeah. Like yeah. they gave him biscuit and chocolate. Yeah. Okay, so it's very <laughs> serious. you ain't talking money, I don't wanna talk. You back until I get this section. Ben bu akşam partiye gidiyorum. Ben de geliyorum. I'll go to. okay, ben de parti yazdım. Sen tanıyor Hayır. <laughs> Sen Soy Kemal'e Superman. Bu da yanlış. Dibine gidersin anlarım. Tamam da neden 278 saniyelik Snapchat stories koyuyorsun? Git eğlen. Kalsın. Anlamadım. He said, okay, you went to the club, okay, we understand. Why not putting millions of, of stories, oh, stories on your Okay, okay, okay. On, millions of snaps on your story. Seçtiğin kalp bu mu? what, what the fuck is Fonkyard? Alo kimsiniz? Ne kullanıyor acaba bu çocuk? Berkcan çöpe at. Atmayacağım. Bu çöpe at, atmayacağım. Bom yani. Bom. Erkekler güz keserken sandıkları aslında olan Bu ne? Erkekler göz keserken sandıkları aslında olan. At the when when a guy is when guy yeah when a guy is trying to like uh, what's it called to make eye contact with the yeah. stuff like the expectation versus reality. <laughs> oh. Merhabalar Baynanalar bültenimize hoş geldiniz. Fakat bugünlük bültenimizin sonuna geldik. İyi günler. Ödev veriyorum. 225'ten 749'a kadar bütün sorular yapılıyor. Ve sorular da He's just like trying to keep up, catch up in the class. Tanrı falan yok çünkü. Şey. Somut bir kanıt yok. Gece yatarken. Allah'ım anne bir o okuru. Bismillah. Sakalın çıkmış. Oh, oh, oh, it's magic. when someone tells me like, oh, you started growing beard. <laughs> Mm. okay then. and I put shit. <laughs> His whole face and oh, that's stupid. Sick. <laughs> oh, sick, sick guy. You shall find something. All this shit. I want to cut. okay. What does it sound like? Yak yak yak. Yak yak yak. Maybe change that. Yak yak. I don't think so. Nasıl güzel mi? Güzel. Oğlum bu ne ya? Nasıl görüyorsun bunu? Göremiyorum. Göremiyorum. Ya geri zekalı mısın? Ne manyak soru lan bu? Bu ne de doğru. Ben o bu ne de doğru. Kimlik görebilir miyim? Yes, yes, yes, yes, yes. <laughs> okay, okay, okay, okay. Bana oradan bir sigara bir de böyle verebilir misin? Önce her sigara verebilir miyim? Ha iyi. Ne kadar sigara Şok! Halı yıkamada süper fiyat. <laughs> Şok! Halı yıkamada süper <laughs> fiyat. when, when like finally you receive a call. your phone is from like, like, from like customer, agent, like customer agent or something. <laughs> Teo. Gel Style. buraya gel gel Elimi öp gel. Kardeşini kıskanıyor musun ya? Hayır. Oğlum. Bir çocuk Mesut dönüyorum. yalan rüzgarları. Anne böbreğim düşmüş okula gitmesem olur mu? Aa taşak dedi. Wait, bu da Ekmek mi? Aa taşak dedi. Erçan bir de ekmek bitmiş. After coming back from the market, market now, and said, and that the bread has finished, means you have to go back now. Efendim. Efendim! Efendim! Bir cevap ver ya! oh, <laughs> oh yeah, yeah, yeah, yeah, that's true. Like they call you, hey JT, and like yes JT, yes they want you to call. They want, they want you to call. <laughs> just, just say something. Snowboard'a bayılırım. muhtemelen müthiş kareler. Bu bir kare. Bu da kare. Çok eğlenceli. Bu yastıkları benim. Kart numaraları. Bir kart seç. Onu bana ver. Seçtiğin kart bu mu? İstim kabul ediyorum. Allah'ım yarabbim yardım et büyük bir Şöyle türe İstanbul sokaklarında. Aşk hayatınız nasıl gidiyor? Kaç yaşındasınız? What? okay, the first one, like, it was like, I'm, I'm an atheist and stuff. Mm -hmm. I know this. and then later is on like what's it called? Is it bungee jumping and stuff? Skydiving. It's skydiving, and then he's now calling God. Yeah. <laughs> Allah. <laughs> then the second one is um, like the grandma is asking the grandmother, oh, "Hey, how, how's your love life going? How's that in your stuff?" Aklerinden Lan sen kimsin oğlum? Sen kimsin oğlum? Ben Melis ölüyüm. Bu mesajı 15 yere kopyalamazsam kendim seni. Eee nasıl gidiyor kızlar? Telefonunu aldım. Aa konuşuyorsunuz yani. Telefonunu aldım diyorum oğlum nasıl konuşuyorsun? <laughs> What? okay, so he met a girl. I wanted to like, so he So he, the guy was asking him like, what about the girl you like? And he said, yeah, I, I, I got her was her phone and stuff. And, and ah, so how are you guys communicating? I said I took <laughs> her phone. not like a number. This guy pleases your girl brother. Boş yerine ne dedi? Ya. Rolde bir kere penta aldım. O sayılıyor mu ya? Abi ben emeğe bayılıyorum. Müthiş bir mı? Haklarına diyorum be. Lose yourself in the music, the moment you go with you are... Yalnız o film cidden bok Ben o filme aşığım. Yani ben bok severim. Benim lügatımda gayet iyi bir anlam. O film de güzel ya. Ya okul başlasın çok sıkıldım ya. Birinci gün güzeldi ya. İkinci gün. E işte. Üçüncü gün. Ya ne zaman tanrım. Okey ma scusa, non fuori si investiga di scusa. Yapma ya. Bana büyük Anne beni sever misin? Uh, okay, okay. No. uh, to be honest, like most of most of his jokes are actually stupid. <laughs> yeah, yeah, yeah. Most of his jokes are stupid. He's not as funny as I could tell us. Yeah. To me. Um, to, um, everybody. Yeah, I think. Who's going to say Bekjan is funnier than I don't nah. why Michael is too funny. You can just say you like him better, but funnier. Ah. Nah. Like, to be honest, there are some things that are not even necessary. There are some that are not actually funny. There's yeah. some, and there, there are some that after you explain, I just don't find it funny. Even mm, after yeah. you Yeah. Like, I like this guy because of his vibe. Yeah. You know, like he, the music energy, energy and stuff. So, yeah. yeah, I love him yeah so i don't know i guess we have to look for someone else then so you guys can comment who yeah. we should watch, watch, again yeah yeah so that's beck john given and yeah it's funny it's yeah funny. don't forget to smash the subscribe button like, like button, the video share the video comment something nice follow us on instagram, instagram. until we see you next time guys peace